پدر اسمت همیشه روی لبهاست پدر نامت همیشه گرد دل هاست پدر دفتر شعرت روی تاخچه است تنها آرامیشی قلبم به شب پدر یادم نرفته است ربانی پدر یادم نرفته است هم زبانی من شکستم پدر حرفی من است حرف جوانید پدر از وقتی رفتی من شکستم پدر حرفی من است حرف جوانید پدر پشتم شکست از رفتنی تو پدر شادی تمام شد در غمی تو پدر پوشتم شکست رفت همه رفتن بعد از رفتنی تو پدرانم عرفات کجا رفت همه رفتن بعد از رفتنی تو پدر تنها شدم تنهایی سخت است پدر تنهاییم از دستی بخت است پدر تنها شدم تنهایی سخت است پدر تنهاییم از دستی بخت است منم از دستی بختم گیله دارم منم از دستی بختم گیله دارم پدر تنهاییم چه روزی سخت پشتم شکست از رفتنی تو پدر شادی تمام شد در غمی تو پدر پشتم شکست از رفتنی تو پدر شادی تمام شد در غمی تو پدرانم عرفات کجا رفت همه رفتن بعد از رفتنی تو پدر یادم نرفته است مهربانی پدر یادم نرفته است هم زبانید پدر از وقتی رفتی من شکستم پدر حرفی من است حرف جوانید پدر از وقتی رفتی من شکستم پدر حرفی من است حرف جوانید پدر شادی تمام شد در غمی تو پدر پوشتم شکست از رفتنی تو همه رفتن بعد از رفتنی تو پدر تنها شدم تنهایی سخت است پدر تنهاییم از دستی بخت است پدر تنها شدم تنهایی سخت است پدر تنهاییم از دستی بخت است منم از دستی بختم گیله دارم منم از دستی بختم گیله دارم پدر تنهاییم چه روزی سخت است پدر پشتم شکست از رفتنی تو پدر شادی تمام شد در غمی تو پدر پشتم شکست از رفتن جا رفت همه رفتن بعد از رفتنی تو